Дарагія сябры, апошнім часам мы сутыкаемся з вельмі цікавай практыкай вядзення адміністратыўнага працэсу ў нашай краіне. Калі дэманстрантам, э, якія ўдзельнічаюць масавых мерапрыемствах, пратаколы дасылаюцца поштай, альбо ўвогуле не дасылаюцца, яны даведваюцца пра тое, што дачыні да іх вядзецца працэс непасрэдна ў будынку суда. І нават э, мінскі гарадской суд на тыя скаргі, які мы пішам, у частцы несаблюдзення працэдуры які установлены працэсуальным выканаўчым кодексам адміністратыўных правапарушэннях нам гаворыць про тое што довады скаргі про тое што протакол не прадстаўляўся для подпісу тое што ён не дасылаўся чалавеку з'яўляецца зусім неістотным Таму мы вырашылі прывесці працэсуальны выканаўчы кодекс Республікі Беларусь у адпаведнасць з існуючай новай практыкай. Такім чынам э, артыкул э, 4.1, які рэгулюе правы і абавязкі асобы дачынення да якога вядзецца адміністратыўны працэс, у прыватнасці э, ведаць, чым ён э, э, вінавачваецца, даваць тлумачэнне, адмаўляцца ад тлумачэння, прадстаўляць доказы, заявляць свае хадальніцтвы, э, знаёміцца з пратаколом адміністратыўна правапарушэнні, ўпісваць э, туды свае тлумачэнні, ён больш нам не патрэбны. Э, я думаю, што мы можем таксама пазбавіцца і ад артыкула 10 10 э, прым 2 кодекса які гаворыць тое што копія протакола павінна вручацца под распіску чалавеку э, дзе ён мусіць Боже э, зрабіць знаку і патлумачыць свае бачні сітуацыі таксама нам не патрэбны Ну таксама я думаю, што нам не патрэбны артыкул э, кодекса 22, які гаворыць, што парушэнне палажэнню дадзенага кодексу прыядзенне адміністратыўнага працэса цягне ўстаноўлена законам адказнасць і прызнанне рашэнняў прынятых па справе несапраўднымі не маючы юрычнасці нам таксама больш не трэба. І в прынцыпе я думаю, што трэба ісці ад жизни сябры. Я пропоную максимально спростить административный процесс и досылать готовые постановы об накладании штрафу одразу на почту громадянов, альбо выдавать квитанцию об оплате штрафа одразу на демонстрации. Дякую за увагу.